duniani Everybody has been brought to this earth. Alikuwepo kwa Mungu kabla ya kuja duniani. Has been to God before came to this earth. kila aliyoko duniani. And whoever is in this world. Mungu ana mpango na. God has a purpose with him. Jina langu naitwa nathanio Mwakipiti Kigwila ni Mtanzania halisi ambaye ninaishi Marekani kwenye mji ule wa Georgia Atlanta, na nimeondoka nchini mwaka tisini. Nimekuwepo pale kwa miaka 32 na mbili Amerika, lakini nikienda na kurudi. Nimekuwa na, na, na mchango mkubwa kwa nchi, hasa kuwapeleka watu pia kule Marekani. Tumepeleka watu ni wengi wanaenda kufika hata zaidi ya elfu mbili elfu tatu lakini tuliopeleka mara ya kwanza wanaweza kuwa tulianza kidogo, lakini wakaendelea. Tukiingilia kwenye mji wa Alabama, basi tulikuwa wengi pale Alabama, watu wakienda shule wamesambaa karibu ta, karibu Amerika nzima wakienda hivyo, lakini hawaendi na kubaki. Watanzania ambao na wasifu wengi hawabaki, wanatamani kuinvesti nyumbani na wanarudi wengine ni maaskofu, wengine wa aina mbalimbali, na kupeleka kwetu kwa watu, tulikuwa tunapeleka watu wa aina zote, hatuchagui dini. Tulikuwa na wako Waislamu, wako wapagani, wako Wakristo, wanasomea vipawa mbalimbali kwa ajili ya kuja kusaidia nchi yao. Kwa hiyo tunashukuru Mungu. Kwa hiyo ndio maana leo walikuwa wananitambua au kuliorganize na kunipa nafasi ya kuwa barozi wa Amerika kwa maana kwamba balozi wa kutangaza uzalendo wa nchi hiyo. Kwa ni sababu hizo kwamba tumekuwa tukirudi kila mwaka kuwepo mahali hapa kwa ajili ya kusaidia nchi yetu ipate kuendelea. Mimi naamini kabisa kwamba Watanzania ni wamoja, naamini kabisa utajiri uko nyumbani, na tukifanikisha nchi yetu, bila shaka mambo yote yatakuwa mazuri. Kwa nini? Kwa sababu hata wazungu wanatoka Marekani wanakuja mahali hapa kwa ajili kwa ma, wanakuja Afrika kwa ajili ya kutafuta utajiri. Hasa sisi tunatakiwa wananchi kama wananchi tujue utajiri tulionao ili tuweze kuutumia vizuri, na ninayo shukurani nyingi kwa sababu sio mimi nayefanya, kama mimi tuna wafadhili ambao wanakuja wanafadhili kufanya miradi yote niliyoitaja sio kwa nguvu yangu, bali kwa nguvu ya watu ambao wamekubali kufanya shughuli pamoja nasi, kama mlivyoona watu ambao wamekuwepo wakifanya shughuli. Kwa mimi natoa wito kwa, natoa wito kwa Watanzania wote kwamba jamani, nyumbani kumenoga, karibuni tuifanye kazi, na sehemu ya kufanya kazi ipo na mpango uko mzuri. Mheshimiwa Rais ameweka mpango mzuri namna gani ya kuweka nchi yetu ikae vizuri, uwekezaji Lingine la mwisho kabisa ambalo ningelisema ninge ningesema ninge kwamba tunaomba ifikiriwe juu ya swala la uraia uraia pacha. Watu wanashindwa kuja kuinvesti nyumbani kwa sababu wanaogopa kwamba nyumbani wakiinvesti wanaweza kakataliwa, kanyang'anywa vitu vyao, lakini kama kutokupo na uraia pacha, uraia mzuri, basi na maana kwamba inawezekana kabisa watu wakawa huru kuja kuinvesti nyumbani huku tunatuma hela nyingi na watu walioko walioko Marekani au um, walioko kule Ulaya wanatuma hela nyingi sana kwa ajili ya kusaidia nchi yao, lakini kuna uoga mkubwa kwamba je, mali yao yatakuwa salama na baadaye yatakuwa vyao au watanyang'ana. Kwa hiyo uraia pacha tunaupigia debe kwamba uwepo. Asanteni sana watu wote mlionisikia, asanteni sana. ninajua I know kila mtu aliyeletwa duniani everybody has been brought to this earth alikuwepo kwa Mungu kabla ya kuja duniani has been to God before came to this earth. Na kila aliyoko duniani and whoever is in this world Mungu ana mpango naye. God has a purpose him. Hakuna aliyezaliwa duniani kwa bahati mbaya. Nobody has come to this earth without a reason. Mungu ana mpango na kila mtu, mpango na kila mtu. God has a purpose for each and every individual. Kwa sababu Mungu ana mpango na kila mtu. Because God has a purpose for each and every individual. Mtu anapokuja duniani anakuja kutimiza mpango wa Mungu. When a person comes to this earth, he comes to fulfill the purpose. Hakuna aliye zaidi kuliko mwingine. Nobody is more than, eh, than another. Aliyenipa. Aliyenipa. The one who has given me ndiye aliyeacha kukupa wewe. Eh, not given you. Aliyekupa wewe. Eh, given you. Ndio aliacha kunipa mimi. The one not given Kila mmoja amepewa kutokana na kiwango cha uwezo wake wa kuifanya kazi. So has been given according to his ability to do it. Kwa sababu kwa, sababu hiyo. Because of that. Hakuna tamoja ambaye hajapewa na Mungu jambo la kufanya. Nobody even help you to do. Hakuna hata mmoja ambaye sio muhimu machoni pa Mungu. Nobody is not important before God. Kila mmoja ni muhimu machoni pa Mungu. Everybody is important before God. Maana Mungu hakukosea kukuumba. Because God has not created you. Alikuumba sawa sawa na anavyotaka uwe. He has given he has created you according to the way he wants. Kuna wengine warefu. Some of them are tall. Hawakujiumba. They were not created themselves. Kuna wengine wafupi. Some are short. Kuna wengine wazungu. Some are white. na Mungu aitakawe hii jambo la sana. Naomba ujikubali, ujikubali, kama ukikataa kufanya kazi yake unambishia Mungu na kazi yake aliyokutuma. Unafanya wajibu huu kama tulivyotumwa na Mungu, kila moja kwa wajibu wake. Hakuna mkubwa wala mdogo, hakuna msomi wala asiyesoma, hakuna masikini wala tajiri.